يا ولد يا ابن اليمن ادي لك سلاح تفضل انا ابدالك ها جنب هذاك صاحبي اتوقع في واحد ثاني انزل اتحالف انا وانت خلاص قال لا